Waswahili husema kula lazima, kuoga hiari, na kila mtu ana namna yake ya kula chakula na kuhakikisha ameshiba kabisa. Kupitia Daktari Kiganjani tunakuuliza, unatumia muda gani kujihisi umeshiba mara baada ya kula chakula? Wapo ambao hutumia dakika kumi, kumi na tano, ishirini, nusu saa, lakini wapo ambao hutumia dakika tano, tatu, anakuwa amemaliza chakula. Wewe hutumia muda gani? Na pengine unapojihisi umeshiba kupitia kusikiliza au kuvimbiwa, huwa unafanya nini ili kupunguza hali hiyo? Dkt. Ibu Msalilo kupitia Daktari Kiganjani anatupa elimu ya namna sahihi ya kula chakula ili kuepuka kuvimbiwa. Unapokuwa unakula chakula kwa mara ya kwanza, mwili huwa unatambua ya kwamba kuna chakula kinaingia tumboni. Baadaye mwili huwa huwasiliana na tumbo na kuweza kupeleka taarifa kwenye ubongo wako ya kwamba chakula hiki kinakula, uko katika hatua gani ya ulaji. Kwa kawaida mwili huwa unatumia taarifa za aina mbili huwa unaweza ukatumia taarifa ambayo ipo katika mfumo wa mishipa ya fahamu au katika mfumo wa vichochezi. Huu mfumo wa vichochezi unachelewa kupeleka taarifa kwenye ubongo tofauti na mfumo wa mishipa ya fahamu mishipa ya fahamu mfano wake wa taarifa ni kwa mfano ile kitu kinakuja kwenye jicho lako, wakikwepa kwa haraka, huo ni mfumo wa mishipa ya fahamu. Sasa unapokuwa unakula chakula, kuna kichochezi cha kwanza ambacho kinaitwa cholecystokinin. Hiki hutolewa na utumbo, na hiki kichochezi kinauambia ubongo wako kwamba kuna chakula, lakini pia kichochezi hiki hakipeleki taarifa kwenye ubongo. Kichochezi ambacho kinapeleka taarifa kwenye ubongo ni kingine, na hiki kichochezi ambacho kinapeleka taarifa kwenye ubongo kinauambia ubongo wako ya kwamba kwamba tumeshiba. Sasa kitaalamu inachukua mpaka dakika ishirini kwa hivi vichochezi kupima uwepo wa chakula kilichopo ndani ya damu na kusema kwamba tunahitaji nguvu kiasi gani, na hivyo tunahitaji tuongezewe chakula kiasi fulani na kuambia ubongo. Sasa inapotokea kwamba wewe unakula alafu ukala kwa haraka haraka, inamaanisha kwamba mpaka kazi ya kufanya ule uchunguzi na mpaka hichi kichochezi cha pili kiweze kutuma taarifa kwenda kwenye ubongo, unaweza wewe ukawa tayari umeshakula na umekula kuliko inavyokuwa inatakiwa. Mtu anatakiwa ale kwa namna gani sasa ili kuepuka kuvimbiwa na faida zake ni zipi, Dkt. Ayubu? Unapokuwa unakula, wataalamu wanashauri kwamba unatakiwa ule ukiwa katika mazingira ambayo hayana bugdha, ule polepole pole, na ule kwa utaratibu na kusio kuna kitu chochote kile ambacho kinaweza kikaondoa ule ufahamu wako pale kwenye kile chakula. Kwa kufanya hivyo, utakapokuwa unakula polepole, ukisikia ladha ya kile chakula, imekuweza kutafakari utamu utamu wa kile chakula ambacho unakula. Kwa kufanya hivyo, utajikuta unakula kwa muda mrefu, unaupa akili yako vizuri muda wa kuweza kujipanga na kusema kwamba chakula hiki nachokula sasa kinanitosha, sihitaji chakula zaidi. Haimaanishi kushiba mara zote ndio kwamba umekula. Na faida ya kula polepole pole ni kwamba kichochezi cha kwanza kitakiambia kichochezi cha pili ya kwamba chakula tulichokula sasa kimetosheka. Kile kichochezi cha pili kitaiongeza nguvu ile taarifa ya kichochezi cha kwanza na kukiambia kichochezi cha mwisho ambacho nikipo kwenye ubongo ya kwamba ilete ile raha na kukwambia kwamba nimeshiba, na ndipo hapo utaacha kula.